жылдың бірінші күннен бастап ауру тарайды бұл емін ешкім білмейтін ауру бұл алладан келген үлкен сынақ сынақ емес бұл наказание дейді ғой жазалау болады Жаса. жатқан адам тұрып дәретханаға бара алмай қалатын болады көп жастар ауырады бұның ауруының себебін өзге ұлттан көреді дейді қытайдан көреді демек сонда алладан келген емші келеді сол айтады мен сендерді емдеймін дегенде ешкім сенбей қояды сол кезде емші жылап алладан сұрағым келді алла тағала 12 хайуанның әр мүшесінен алып бір хайуан жаратады соны берген кезде елді бүкіл ғаламат шулайды әңгіме видеоға түсіріп сонда ғана тәубасына келеді тәубасы келгені соншалық дейді итерген емес жығылған кешірім сұрайды итергеннен дейді итергеннен жығылған кешірім сұрайды жыртқыш пен жылқың қой мен қасқырың қатар жайылады жылаған балаң жыланмен ойнайтын заман келеді бұл қияметтің белгісі міне алдыңғы келе жатқан жылы осы қазақты күтетін осы дейді үлкен қантөгіс болып қырғыздар қазақ артында тәубасына келеді дейді міне осыны айтып кеткенмен келіп науша жастан бет тартқан әлияс қарағанның айтқаным да келіп тұр абыз мұңшы асан қайғы айтады қонысың асың қытайдан болар жазуың пұшайман болар жалғыз көсемге барарсың хабар әруақ алладан болар жақсы жол бастап жаманы райдан қайтар кептеден датқа болар осыдан қазақ аман есен бір өтсе бармағын тістер аллаға мінәләр істер әлемді билер үлкен ел болады дейді әулие бабалардың айтып кеткендерінің барлығымен мына өткендегі үш аян тура келіп тұр енді бір аллаға аян қалай иә. болатынын күте беріңдер төрт аптадан кейін басталады қазақтың дүние басына Амин.